Thank you. ir a Весела я дівка, весело шатрима, хоч хожі заплачу, пойду вон заспівам. Парадне тот мій фраїр, але ж то очі заплачу, це ніхто не видить. Вийду вон, зашпівам, кожний мій завидить. Нарадує тот мій праїр, але ж то мій геть я вже не буду, праїрочка його. Нарадує